Knows it or DJs. Knows it or DJs. Knows it or DJs. Knows it or DJs. Knows it or DJs. Knows it or DJs. Knows it or DJs. Knows it or DJs. Se zápalem pro věc není se čemu divit, když dneska žijem ve feťácký době Udělal si těle jako jako bitch Pamatuju na ty doby, kdy lidi byli ještě fresh Ale dobře víme, tyhle ty časy jsou pryč Musím to říct, říkám to neraz Kurvený fakt, vysmažený hlavy, co dělají mera, Nemají ponětí o tom, co bude pak, je to, co bylo včera Street, posraný petro, ty čorky pochcaný, měření ega, nulový hodný, žádná změna, věřte nebo ne, vím co vím, flashback, všechny ty momenty ztracených duš další plující v ulicích bez střech Tolik měst, kde koluje flat West Víc jako moc e- extrém, abnormál Snad ve všech tuzemských městech Paradox ten, že penka korigujou tenhle ten Od přesně Drogy všude kolem většina z vás nevidí, nechce vidět přesně? Pověsil bych do jedny ty feťácky děvky Přesně ty, co by byly ochotný jít na konec světa pro svou pěšky Skurovený fetky, skurovený jehly Pořád žádám boha s ďáblem na dobro Vemte si je všechny, nepřeju smrt lidem Ale tohle nejsou lidi, takže přeju si, aby ti mrky stechly um, Já budu striktně dál, dál Já musím správnou ven popsat ten špinový underground Mě vzal pět do ruky pistole Sej evoluce Chcę pomocy i nie bych Siema na zasadzie na plat Z nas od pełna, nie mówię, Just, just, now let's